assalomu alaykum qadrli qadrdonlar bugungi videorolikimizda endi milliy testdan qanday ro'yxatdan o'tishni ko'rib o'tamiz buning uchun brauzerni ishga solamiz mana may nuqta dtm nuqta uz degan saytimiz o'sha saytga kirasizlar abituriyentlar odatda oldin ro'yxatdan o'tgan xuddi o'sha sayt kirsalaring pastki qismida mana milliy sertifikat degan bo'lim ochilgan shuni bosamiz bu yerda mana matematika fizika biologiya kimyo fanlaridan turibdi shu ixtiyoriy qaysi fan kelyapsa o'sha fanni tanlaysizlar men matematikani boshladim birinchisi xizmatdan foydalanish bu yerdan oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz telefon nomer parol keyin shu kapchani foydalanasizlar agar yangi ro'yxatdan o'tuvchi bo'lsa mana shu bo'limdan ro'yxatdan o'tish bo'limini tanlaysizlar bu yerda abituriyentlarga qo'shiladi bir xil boshqa o'zgartirishlar yo'q telefon raqamini kiritamiz parol повторный parol ya'ni parolni qayta kiritish bu yerda parolni bu yerga kiritamiz va bu yerda matematik amalni bajarib ro'yxatdan o'tishni bossak bo'ldi men oldin ro'yxatdan o'tdim shuning uchun tayyor ro'yxatdan o'tgan nomerdan boshlayman deyarli hamma joyda bir xil demak boshladik nomer kiritamiz parolni kiritib yangi qo'ygan parolni mana shu parolni kiritaman va matematik amalni bajaraman to'rt o'n olti bir martalik beriladi kirish mana bizda quyidagi mana profil ochildi bu yerdan tahrirlar ya'ni shaxsiy ma'lumotlarga kirishimiz mumkin shaxsiy ma'lumotlarga kirib mana hammasini o'zgartirib chiqamiz yashash manzilimiz tugatgan ta'lim muassasasi va telefon raqamini almashtirish keraksa almashtiramiz shu mening imtiyozlarim mening sertifikatlarim sertifikatlar shu yerga ko'rinib turishi kerak hop ichga ketib qoldim matematika xizmatdan foydalanish mana biz o'ynamiz bu yerda ariza qoldirish bosishinglar mumkin mana men namangan o'zbekcha qilib tanladim sizlar o'zinglar hududda tanlaysizlar saqlash qayd varaqasi undog'ini mana ko'ryapsizlar bir yarim baravar miqdorda pul undirilish belgilangan deyapti bir yarim baravar pul to'lanadi ya'ni to'rt yuz ellik ming so'm bir marta bu milliy testda qatnashish uchun deyapti tushuntira oldim deb o'ylayman ho'p bu yerdan to'lovni qilib amalni bajarib bo'lgandan keyin invest raqamini mana invest raqamni to'lov qilib bo'lgandan keyin ruxsatnoma yuklab olasizlar undan keyin natijani olish bosiladi bu bosqichma bosqich bo'ladi bularni sraz bo'lib ketmaydi demak tushunlang yuklab olishni bosilan kvitansiyani yuklab olasizlar ixtiyoriy xohlasan приложение olasalarning bank orqalimi yo paletlar orqali to'lashinglar mumkin bu yerda qiyin joyi yo'q menimcha sodda tushunarli holatda yaratib qo'yilgan dasturda qancha savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar e'tibor uchun rahmat